Bom dia, galerinha. E aí? Bom, hoje estamos testando um... Porra, vou tossir aqui, peraí. <coughs> Desculpe. Bom, é, avião. Opa. Acho que por cá tá menos ruim é, comentado o excesso de ruído que o vento faz quando a gente está com uma velocidade um pouco mais alta. É, isso é verdade. Não pega na, nas... Quem, quem usa uma GoPro e não usa microfone externo <coughs> não tem esse problema. Porque o, o vento não, não bate no case. Quer dizer, não, não bate na câmera. Aí fica de boa. Mas, no meu caso, que é um microfone externo, ele tá dentro do capacete, só que, <coughs> só que passa. Porra, velho. Ai, foi o ajuste. Ai tudo isso assim, eu já, já entendi o que foi. Eu apertei a, a jugular do capacete. O, o, o feixe aqui tá, tá mais apertado. Tá pegando bem o pescoço dando agonia. Pois é, né? Vocês podem. <coughs> Quem não pode sou eu. Aí o que foi que eu fiz? Eu improvisei um, uma capinha pro microfone. É meu, meu microfone é daqueles que você compra para computador. Vem fone microfone, tipo um headsetzinho. Assim, Acho que é um headset aquilo. Acho que é um headset. <coughs> A cacete, velho. <laughs> A ambulância. Né? da frente quer ver ambulância. cara, é foda, né? Não é porque a ambulância passou, você tem que ir atrás, né? É o que? Enfermeira? É. <coughs> Porra, velho. Horrível. Aí o nosso teste hoje é ver se essa capinha para o microfone está se é funcional. Até abrir logo aqui a viseira também para ver <coughs> se melhora. Quer dizer, se piora, né? Aumentar a entrada de ar. Vamos ver aí. <coughs> Bom, isso aqui também pode ser é. Seguinte. Como foi que eu fiz isso aqui? Qual ambulância? Não, você não tá com pressa. Ah, você não tá com pressa nenhuma. É, eu peguei um pedaço de espuma que tava na garagem que meu pai usa pra lavar o carro. Não, não é exatamente aquele lava o carro, mas repente tem lá um pedaço. Aí vai, não precisa pegando dessa espuma. Aí. Provavelmente ela tava com muita poeira. Pode ser ela. Fazer um tocinho. Miserável. Enfim, tipo, pode ser também a jugular, que a jugular tá me apertando aqui, legal. Ah. maluquice da é em Salvador. <coughs> Porra! Vou morrer. ver agora Se eliminou o ruído ou não Quer dizer, melhorou, né? Eliminar ruído não vai Um outro ajuste que eu fiz também foi baixar mais o microfone. Ele ficava <laughs> mais ou menos de frente com minha boca. Não, não bem de frente, na, na, um pouco do lado. Aí eu coloquei ele um pouco mais para baixo. Esse cara vai entrar? Não tá entrou não. pra dar uma olhada nesse vídeo aí, ver como é que ficou e... Se essa melhoria... <coughs> Meu Deus do céu! Funcionou, vale a pena ou não? beleza? Tudo bom? Muito bola, Boa, tá aí, velho. Faz um videozinho hoje aqui testando... Hã? Caiu? Não! Tô testando aqui um... Tipo uma capinha pro microfone, velho. O pessoal... Final. Hã? Dá quanto no final? Rapaz, nunca testei não, velho. <laughs> eu, desco... é, eu descobri que eu não gosto de correr. <laughs> Deu 180 aqui, eu tá bom, chega, chega, chega. <laughs> Valeu, ué. que legal, né? Bom, galerinha, chegamos. Espero que a, Gambia, a Gambitec tenha funcionado. A gente vai analisar agora aqui e ver se vale a pena deixar ela aqui. E vamos afogar, afogar não, né? Vamos folgar esse capacete que tá enforcando. Valeu, tchau, tchau.